Darf ich jetzt auch mal? Wer kann das denn sein? Wollen wir mal gucken gehen, wer das ist? Wer sind Sie und was wollen Sie? Wir sind die Party für diese Woche. Sie wissen schon bei dir. Äh, äh halt in meiner Wohnung? Steht alles hier drin. Ei, wo ist die Küche? Da, aber was okay. wollen Sie denn da? Nur ein paar Häppchen vorbereiten. Äh, äh, äh Jetzt reicht's aber. Alles mit Ihrem Vermieter ausgehandelt. Den rufen wir jetzt sofort an. Genau, wo sind die Gläser? Gläser, ja. ja. Oder einfach vielleicht den Kühlschrank. Ja, im Schrank. Ah ja, vielleicht den Kühlschrank. Ja, vielleicht nehmen wir Bier. Das Bier steht auf dem Balkon. Können wir das schon mal holen? Ja, ich glaube, Musik an. Wir haben bisschen lauter ah, hier. Ist ja das Bier, ja. Das ist man eine Flasche aufnehmen. Nationalität. Hallo Herr Gabriel, Müller hier. Ich habe hier eine ungebetene Gesellschaft, die bei mir eine Party feiern will. Und die behaupten... Das geht schon in Ordnung. Die kommen jetzt jede Woche. Das ist mit mir abgesprochen. Ja, aber mit mir doch nicht. Sie können doch nicht einfach... Wie gesagt, Frau Müller, das geht in Ordnung. Alles vertraglich festgehalten und notariell besiegelt. Juristisch wasserdicht. Ja, aber Sie können doch nicht einfach über meinen Kopf hinweg... Sehen Sie es doch mal positiv. Sie bekommen regelmäßig Partyspaß frei ausgeliefert und wenn so viele Leute da sind, sparen Sie sogar noch Heizkosten. Arschloch. Ja, All right. zu trinken da? ja, ja. Ja, ciao. Tschüss. Ja, Was 여기. 아, 아, 아. wer räumt jetzt hier auf? Das ist eure Wohnung.